предполагается его устойчивость, в том числе к распределению а, признака изучаемого, в чем, собственно, и есть одно из главных отличий декларируемых методов не параметрических, а методов параметрических. Оказывается, что зависимость на самом деле есть. Таким образом, можно утверждать, что с ранговыми признаками нормально не работают ни параметрические одновыборочный критерий. Это критерий. не не параметрический критерий Вилкоксона. Допустим, теперь нас интересует, различаются ли мужчины и женщины по выраженности этой, ну, назовем ее, гедонистической ценности. Воспользуемся исходно тестом для независимых выборок. Пол, закодированные единицы и двойка мужчина женщина, и две интересующих нас переменные. Мы видим, что для исходной переменной разница в абсолютных значениях присутствует, значение находится вокруг значения 3. У женщин несколько более выражено. Если же взять переменную дубликат, то мы видим, что переводя обратно в те же коды, что скорее здесь э, между значением 4 и значением 5. но ну, ближе к значению 4. Таким образом, структура сохранена, для мужчин менее выражена, для женщин более выражена, но а, интерпретация содержательная будет опять же сдвинута в сторону меньшей приемлемости данной ценности для случая переменной дубликата, поскольку у нас наибольшая приемлемость это категория 1 исходная, или здесь это 0. Мы видим, что э, не предполагается равенство дисперсии по тесту Левиня. Поэтому мы смотрим на вторую строчку в каждом блоке и видим, что действительно разница значимая. В непараметрических методах есть как минимум три, которые могут решить эту задачу. Назначаем переменные И речь идет